lucro, eles só querem lucro, eles são parte do sistema e você é só mais um número. Lucro, lucro, eles só querem lucro, eles são parte do sistema e você. Vesti meus planos mais bonitos, acordei com galo dormindo, fui entregar o currículo pra decimar com gol. Aí ligam no radinho, entrevista tá lindo, esse é meu destino, sempre fui trabalhador. Disputo uma vaga com 30 irmão, ganho menos de milão. seu saco e diz que eu grato De currículo eu tô lotado Tem muita gente querendo fazer esse seu trabalho Pra ganhar bem menos o que eu te pago Tem muita gente querendo fazer esse seu trabalho lucro, lucro, eles só querem lucro, eles são parte do sistema e você. Lucro, lucro, eles só querem lucro, eles são parte do sistema e você é só mais um número. Lucro, lucro, eles só querem lucro, eles são parte do sistema e você. Mantenho a postura implacável, sempre chego no horário, todo dia esposado, funcionário impecável, mas perdi o casamento dos aliados e a despedida do Ricardo do Renato O rolê com a Jessiquinha que trabalho sábado, domingo e feriado Meu horário não é mareado, eu tenho que me manter na linha Pra deixar as contas em dia No final do dia fui chamado pra ir na sala engravatado Pensei em aumentar o meu salário, disse que eu tava dispensado E a vontade dá um cruzado na cara desse Ah! Lucro, lucro, eles só querem lucro Eles são parte do sistema e você é só mais um número Lucro, lucro Nós somos um encontro distante. Vai ser feliz e pau no cu do seu patrão.